<laughs> no, no, no, no. Hey you, what's up mga kacharot? So, ngayon guys, meron na naman tayong gagawin. <laughs> so, ngayon, praprank na naman natin si Dave. Meron tayong gagawin magic water. And then, titignan niya. Yan, mga tubig. Yan mga kacharot titingnan natin kung ano yung itsura ko yun. So, see you later guys. Okay? Diyan. Kalang. A few moments later. Challenge ako sa'yo. What is it? Ito. Itong ano. Ito ka, ito ka. Ito ka. Challenge sa'yo. This is sus No, challenge to. Itong challenge to. So guys, ito yung challenge natin guys. Dave guys ha. So, ilalagay muna natin yung ano. laki lang siya. So ito yung challenge natin guys. So itong challenge na to, to 5 baht, di ba? Yes. Di ba? 5 baht. Lalagay natin ito dito. Pero bawal yung kamay. What? Okay, bawal ang kamay. Ah. What? Pero ang iano natin, ito mukha. Ganyan. Mula dito, gaganunin mo, tapos papunta dito, kung papunta na dito, doon mo ilalagay dun sa ano, dun sa may bote. Kung may isushoot mo, bibigyan kita ng sangka. 100. Can I cast out of my mind? Di ba? Kasha! Kasha! Ay, so, yan ang lalagay natin, di ba? Diba? Itong 5 bat na to. Lalagay natin dito sa loob. So, gamit ito. Ganyan, oh. Ayan. You go first. I'm ikaw afraid. na! Ako yung papachallenge, di ba? Ikaw. O, oh, ikaw, ikaw. Sige. No. Alright, yan. I-shoot mo, ha? I-shoot mo. <laughs> O, oh, bibigyan kita ng 3 3 trials, okay? Wow. So, yan. Ayan. Ilalagay mo kasi dito. Lagay. Sige. Try mo muna. Try mo muna. Sige. Oh, no! Sige. Correct. Sige. Sige. Saglit. Saglit. Saglit. Saglit. Oh, Yeah. Oh, sige. Sige, sige. Oh, sige. Iganon mo. What? Oh, iganon mo. Tapos. Huwag mo na. Iganon mo lang. Oh, Huwag ganun, oh. Iganon mo, oh. Para mo. Ayan, tapos, ganun mo ako, i-shoot mo na ganun mo. Eh, di ba? Three trials. Diyan, oh, diyan, di, ano mo na lang. Lagay mo mula, mula dito, dito. Ayun naman to. mo ako. <laughs> no, no, no. oh, Tiga juga.